हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ जरा यहाँ पर आप आउटपुट बताने की कोशिश कीजिएगा ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही के लिए है मैं यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखाऊंगा आपको आप मुझे आउटपुट बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर पाइथन की शेल पे मैंने टाइप किया ए इज इक्वल टू ठीक है और यहाँ क्या लिखता हूँ यहाँ लिखता हूँ टेन पॉइंट एट ठीक है A is equal to ten point eight यानी कि ए में स्टोर हो गया टेन पॉइंट एट और टेन पॉइंट एट आपको जैसा कि पता है कि ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है ठीक है और यहाँ B is equal to two अब ये इंटीजर है और यहाँ पर क्या करना है हमको प्रिंट करवा देना है क्या प्रिंट करवाना है ए अपॉन बी जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर ए अपॉन बी नहीं कर रहा हूँ ए अपॉन बी फिर अपॉन बी दो बार अपॉन बी लगा रहा हूँ यानी कि इस तरीके से अपॉन का साइन दो बार लगा रहा हूं तो इसे हम क्या कहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये रिजल्ट जो है इसका क्या आएगा ये भी जरूर बताइएगा ठीक है